Алло! Вот мы и Веник. Это Асли. Сзади меня какая-то церквушка. И я думаю, что здесь много такого будет. Так что погнали, все вам покажем. При поддержке интернет-магазина Татумол лучшие цены на тату-оборудование с доставкой на дом. Сейчас мы находимся в прекрасном музее Бельведер. Как вы видите, сзади меня гора Каленберг. Кстати, мы находимся на родине замечательных людей. Здесь родился Зигмунд Фрейд, Моцарт, Сейчас мы находимся на площади Шварценберг-Плац. Здесь очень красиво, спокойно. Фонтан, практически не видно людей. Тишина и спокойствие. Просто не город, а сказка. реально спокойно и даже скучновато, но мне понравилось гулять по улицам. За этот уикенд мы осмотрели город и съездили в Корнойбург за новой татуировкой. Вечером как человек из культурной столицы пошла в оперу, чтобы просвещаться культурной жизнью Вены. В Вене, в принципе, не очень низкие цены, но на оперу есть очень дешевые билеты. Нам при входе предлагали от 25 евро и выше, но мы, как выречие люди, обошли э, здание и купили по 3 евро билет. Вот мы и в опере. понравилось спустя 20 минут. И такая херня. Идем, значит. А тут смотрят все ну, просто оперу онлайн. Причем здесь видно в тысячу раз лучше, чем там. И здесь можно шикать, шикать, мердеть что угодно. А там ш -ш -ш, жопу себе шикни. должны быть аккуратные ямщики, шляп, площадки. Такие вот прям жизнерадостные. Не то, что у нас бабы какие-то пропитохи, пропитые, сигареты пыхают каждый день. Кстати, хочу сказать пару слов про Венское метро. Как вы видите, а, эти турникеты немного отличаются от наших. Их как бы просто нету. Получается так, что каждый человек может проехать абсолютно бесплатно. Но если вам не повезет, то вам придется заплатить штраф в 100 евро. А еще одна крутая тема, то что, как вы видите, в метро есть лифт. А, здесь офигенно в этом плане, потому что если ты инвалид, а, либо ты на инвалидной коляске, либо на роликах инвалид, ну всякое может быть, то для тебя есть прекрасный лифт, на котором ты сможешь подняться из метро и опуститься в метро. как же побыть в Вене и не попробовать венскую сосиску? Сейчас я этим и займусь. Ну, с пивком, конечно же. Hello. Um, I want uh, Kesik Yes? Okay, one. And beer. Uh, сейчас, как там она? Казик Uh, она, говорят, самая вкусная. Сейчас проверим, насколько она вкусная и венская. Ну что, пришло время для начала без соуса. Вот я сосиски. Ну, я не любитель сосисок, скажем так. Точнее, я люблю какие-нибудь без всяких особенностей, просто обычные молочные сосиски. А тут вот они прям такие, знаете, попробуй. Diamonds all in my ring, nigga. Go watches, go chain, nigga. Hundred thousand champagne, nigga. Yeah, my money insane, nigga. Yeah, I'm making it rain, nigga. But I was just on a plane, nigga. Buying gear, flying here. Fuck what you heard, it's my time of year. Австрия нас встретила достаточно прохладной погодой, но, как вы видите, я разделась все равно, чтобы со своими и татуировками. Оденься, не бойся тут. Ну ладно.